сайн бацсан уу. Намд өрцөнгөл хавсрын гэдэг. Би өнөөдөр манай агрегац зүрийн үзлэг шалгалтын хэсгийн талаар ярина. За манай үзлэг шалгалтын хэсэг маань үндсэн хоёр хэсэгтэй. Үндсэн үзлэгийн хэсэг буюу эвдрэлийн дараах онцлогооны үзлэгийн хэсэг гэсэн хоёр хэсэг байна. За манай үзлэгийн талбай дээр болохоор үндсэн эд ангуудыг суурлуулж, эргүүлж үзлэг хийхэд зориулагдсан тусгай суур, өргөх тоног төхөөрөмж, каран, нэмэлт гэрэлтүүлэг болон бусад э, хэмжилтийн багажнууд томруулдаг шил микроскоп зэрэг багтдаг байж байгаа. За энд бол э, задрагаан дууссаны дараа цэвэрлэгдээд үндсэн хэд ангууд маань ирж одоо үйлдвэрлэгчийн нарийн тодорхой зааварчилгааны дагуу мэрэгжлийн сургагдсан техникчд үзлэг шалгалтыг хэмжилтүүдийг хийдэг байж байгаа. Үзлэгийн дараа дэлгэрэнгүй зургтай тайлан гэж харилцагчид танилцуулна. А энэ нарийн үйлчлэгийн ач холбогдол нь үндсэн эдангууд маань угсрагдаад машин дээр суйрлуулагдаад тоног төхөөрөмжийн нийт ашиглалтын хугацаанд эвдрэл гэмтэлгүй сул зогсолтгүй засварын зардал багтаагаар ажиллах үндсэн суур болж өгөх юм аа.